itu ialah benda yang penting bagi masyarakat kita petani ialah uh, menentukan nasib diri kerana apa kerana supaya kita buat umur dah umur kita nak duduk saat ni tu kalau kita buat plan sendiri mana di mana dapur di mana bilik tetamu mana bilik makan mana bilik tidur mana bilik kita baca surat mana kita boleh menentukan nasib kita sendiri dengan uh, apa yang kita kehendak dan lebih-lebih lagi kena dengan aturan hak Islam kita. Itulah sifat yang penting sekali.